それと今私見て何想像しますモンスタ그후기몬스터여러분안녕하세요크ッ커플ク리커입니다오늘은뭘까열그량아이템으로자기를유학해보기最近キム・ギョンジ君が本当に忙しくて今日も日帰りでソウルに出張に行っていますだから私も何か一人で撮りたいなと考えているところにちょうどいいものが届いたんです れんだこれを使って今日は教師くんの反応を見ていきたいと思いますすいません実は私ずっとやりたいことがあっててかーチューバーチューバ空 というわけで皆さん今日私が紹介する商品はこの中にあります自分でも面白い韓国のローマという会社から広告でいただきましたちゃんと男性用の成人用品を見るのが初めてなんですけどでは早速開けていきましょうチャラーン 見てくださいめちゃくちゃ可愛いですしかもここから見たらマーフィンみたいな形になってるピンクもあるし黄色チョコレートみたいな茶色お餅みたいな色が入ってます4種類もあるチャギもまだ現物見たことがないから帰ってきてこれ出されても分かんないんじゃないかなと思いますくふきひピチ 무카시노 탄데 김광석 대 무카시노 가슈야 김광석상? 음. 아 근데 너무 치카레타 걔도 내물의 나이다 옳지 하얗고 돈데카이 마사죠 옳지 뭘들이봤어 아니 그냥 아니 크리코의 하루? 아 어디 멘트 사기가라 뭐야? 안녕하세요 <laughs> 식입니다 예, 뭐... 비 내리는 ああ今日めっちゃ話が多かったからもう口がああそのポーズやめてじゃあこれこれポーズでグル話したいことがあります何何何聞き外してみて何見えますうん私手紙だけしていい何ちょうどよおいちょっと興味だ興味興味だ見えるんだ私たちは夜ゆっくりした時間を過ごすみたいなの

아니 뭐지? 아니 아니 아니 아니 어떻게 해야 되는 거야 와타시가 아니 와타시는 니치조잖아 그럼 니치조라면 노트 대 빨리 해야겠다 <laughs> ぎウリチベスをラミョンインブンジュスラミョンえ国 <laughs> 食堂違う違う違う違うダうエうトのたう誕う日うべういうてう怖い事うのうとういでしょめうちう見う先う見うじうんうく 아니 왜 그러냐고 왜? 아니 아니 아니 그냥 그냥 뭐. 아니. 그냥 뭐. 아 잠깐만. 네? 저 오프시티 키마사요. 뭐, 음 알겠어 알겠어. 그러니까 오프시티. 알겠어. 오프시티. 오. 나뉘어. 아아 아, 아, 뭐. 나뉘어. 아 何の日かな何の日かなほらソムリエよマジねわー、わーめ取ろうかなどの池え、どうやる池かきよっちゃんだよあ これ手首切たあ、それが来ましたも何で分かったこんな可愛いのにあ、いう嘘いちな、ああそれでくなおあ、よく新曲だ、うん、めちゃくちゃ可愛くるちが終わりとはなかったうあ、でもちゃ私がなんでこれあげましたんじゃあだよあ、でも、面白い 생각해봐요 도우랑 한가위 교대 사이私ね4時アイラスできないから왜 이건 단세 단세 여자 음. 그럴 거니 와타시다끼리 기대야 그러면? 와타시 치과 이탈 갔다 할때 이거다? 알겠어 후식이 本当私韓国でこんなこと初めて見たあちょうどよ日本でも見たことないええー、ちっちゃいくれじゃあいいつ来た그리고これ택배 자기가朝出発したじゃんその後すぐ자기 뭐야 그래 成人用品と今私見て何想像します <laughs> はい本当に何ビッタービッタこれとこれ見て何を思いますかエロい思いがあります <laughs> せーのやー 気を入本当に私も最初見た時めっちゃ感動した本当もうこれめっちゃ可愛いんよそしてなんか美味しそうちっちゃ美味しそうやあこれマンゴーって書いてあるここにこれよぎのリッチパパヤパやパイナップルパイナップルえー、あ私も読めますねこれ세조기씌よ。うん그러니까소지가간단다じゃあ何回も使えるってこと、うん、あだから여러번쓰よヨロボンすせよあで かんぴょうねライがかんぴょうだあこれちょっと開けてみて、さっき見たら匂いとかなんないんであ本当だえでもすごいよこれちゃんとカップもマフィンのカップみたい会社人たちが話したことないやめん患者たちは手でよくするじゃうん、手よりはこれを使った方がもっと衛生的衛生的もあるし、新しい気持ちという考えがありますよしかもさ別にこれってさ隠すような恥ずかしいことではないじゃんこれは何かなって言えるぐらいのおしゃれ感 あるよね何が궁금해を <laughs> 考えより余計も安いよ韓国は4と男性たちは使ってみたらいいだというわけで今日は韓国のローマさんという会社から本当におしゃれな男性用成人用品を広告としてねいただいたんですけどなんでそんなにテンションが高いのか빨리早く終わりたい <laughs> この動画を見て気になったなっていう人も概要欄から飛んでみてチェックしてみてください 로마 I love y o u 私トイ좀行ってきますだけもうチャキな 광고주님께서 리뷰를 남겨달라는 요청이 있으셔서 이렇게 영상을 켰습니다. 이 제품의 특징이 네가지 모델이 색깔마다 모양이 달라서 손으로 할 때보다 훨씬 더 위생적이고 느낌이